Τρόπο εισαγωγή στο ΙΣΕΠ αξιολόγηση. Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία των εντύπων αξιολόγηση των εκπαιδευομένων μετά το τέλο μιας προσκοπική εκπαίδευση, εισάγεστε στο σύστημα μέσω τη ηλεκτρονική διεύθυνση epavlasep.eu slash e-training slash eval slash login και εμφανίζεται η οθόνη που βλέπετε στον υπολογιστή σας. Όπως βλέπετε για την εισαγωγή στο σύστημα απαιτούνται ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευόμενου και ο κωδικός πρόσβασης. Ο αριθμό μητρώου του εκπαιδευόμενου βρίσκεται μέσα από το e-training και την εκπαίδευση τη συγκεκριμένη από τον φάκελο Εκπαιδευόμενη στην πρώτη στήλη αριστερά. Ο κωδικό πρόσβαση παραλαμβάνεται από την εφορία εκπαίδευση τη Γενική Εφορία.